只有身边不是为了死去，才会化身到底发生了什么？你以为你守护的是谁？那可是转生的魔王。正因为他，世界才充满了怨恨与怒火。哥哥，你快走吧，别管我们了。魔女骷髅越来越多，我的力却越来越少。杀！魔王奥斯汀·格里芬，来，我给你最后一次机会，杀了他。只有身边不是的人死去，才会。 守护的是谁？那可是转生的魔王，正因为他，世界才充满了怨恨与怒火。哥哥，你快走吧，别管我们了。亡灵骷髅越来越多，我的力却越来越少。杀！魔王奥斯汀·格里夫来，我给你最后一次机会。